אז לכבוד היום הולדת שלי, אימא שלי... אימא שלי פינקה אותי בללכת לעשות סקי מים ב-TLV. בלייק TLV. כן. ייי! בכל מקרה, אנחנו סיימנו, אני רטוב. עכשיו, <laughs> זה היה פשוט מעולה. אם אתם רוצים איזשהו יום הולדת או משהו, לכו ל... לייק TLV. אוקיי, דרך אגב, זה לא שום התמסחרות ולא שום פרסומת ללייק TLV, למרות שלמה שהם יבקשו ממני לעשות פרסומת. אוקיי, אז אנחנו פה בסושיה. אוקיי, אז חברים, קיבלתי טלפון חדש. סיפור מצחיק, לא צילמתי את זה, אבל אימא שלי פשוט נתנה לי חבילה לבנה, אמרה לי תפתח, והטלפון הזה היה בה. עכשיו, אוקיי, אז עכשיו אני בוחן את המצלמה של הטלפון שלי, אז הוולוג ימשיך עם הטלפון שלי. ביי!